10 idées fausses sur la traduction. Traduire, c'est facile. Il suffit d'être bilingue. Les traductions sont faites par des logiciels. Les certifications garantissent la qualité de la traduction. Une traduction professionnelle doit être relue par un tiers. Il faut être avocat pour traduire du juridique. Il vaut mieux faire la traduction en interne. Il faut se méfier de tout, il faut obtenir le meilleur prix. Big is beautiful. Et si c'était faux Traduire, c'est facile. Traduire, c'est donner l'équivalent d'un document, d'une langue vers une autre. Cela nécessite donc une parfaite compréhension du message de la terminologie, de l'adaptation, ainsi qu'un sens du style, entre autres qualités. Traduire est tellement difficile qu'on ne peut traduire que vers sa langue maternelle, le préalable étant de la maîtriser. On dit qu'il faut 7 ans pour faire un bon analyste financier. En traduction, c'est du même ordre. Il y a près de 2 milliards de bilingues dans le monde et seulement 200 à 250 000 traducteurs. Il suffit d'être bilingue. Être bilingue est une chose, traduire en est une autre. Il ne suffit pas d'être bilingue pour traduire, pas plus qu'il ne suffit de savoir compter pour être comptable. Parler plusieurs langues ou être doué en langue ne suffit pas pour traduire. Traduire, c'est un métier. Les traductions sont faites par les logiciels. Les professionnels de la traduction n'utilisent pas de traduction automatique, car une mauvaise traduction relue ne fera jamais une bonne traduction. Les outils de traduction assistés par ordinateur, qui ne sont pas des logiciels de traduction automatique, sont des aides à la traduction, mais ne traduisent pas à la place du traducteur. Les traductions professionnelles sont réalisées par des traducteurs de métier pas par des logiciels, ni par des étudiants payés au noir, ni par des professeurs à la retraite. Les certifications garantissent la, qualité de la traduction. Il y a des métiers où la certification est une indication du niveau de la qualité d'un fournisseur, d'autres pas. Il existe au moins trois types de certifications en traduction, ISO 9001, UN 15038, Certitrad mais aucune ne garantit le niveau de qualité de la traduction elle-même. Ce n'est donc pas un label de qualité. Une traduction professionnelle doit être relue par un tiers. En théorie, cela semble évident. Dans la pratique, cela déresponsabilise le traducteur qui se croit autorisé à livrer un produit semi-fini dans la pratique toujours, cela conduit à faire relire par des juniors de mauvaises traductions réalisées par des traducteurs choisis pour leur prix et non pour leurs compétences. Une relecture n'a de sens que réalisée par un traducteur plus senior, ce qui doublerait les coûts. Il faut être avocat pour traduire du juridique. Sauf exception, cela est impossible et illusoire. Impossible étant donné les différentiels de rémunération entre un avocat, un médecin, etc. Et malheureusement, la rémunération d'un traducteur. Illusoire parce que traduire n'est pas une simple affaire de terminologie métier, il ne suffit pas d'avoir les outils, il faut des années d'expérience. Il vaut mieux faire la traduction en interne. Sauf exception, c'est une aberration économique et stratégique. Aberration économique, car les coûts cachés ne sont jamais pris en compte. Aberration stratégique Car il existe infiniment peu d'organisations dans le monde qui soient capables de recruter et de gérer efficacement leurs traducteurs ou leurs interprètes. Il faut se méfier de tout. Il est vrai que le monde de la traduction est peu connu et qu'ignorance et méfiance vont de pair. Les tests ou les références permettent de départager les meilleurs dans votre propre activité Demandez-vous si cela est pertinent s'agissant d'une activité différente de la vôtre. Informez-vous sur l'activité et le fonctionnement de votre prestataire, l'image qu'il a de lui-même ou celle qu'il cherche à vous donner, ses points forts, ses points faibles, ses compétences. Il faut obtenir le meilleur prix. Réfléchissez aux enjeux de votre traduction. C'est votre image, votre crédibilité, parfois même votre responsabilité pénale qui est engagée. Êtes-vous prêt à acheter un mauvais produit que vous ne pourrez pas utiliser au seul motif qu'il était soldé Le prix doit bien être le dernier critère à prendre en considération. Si c'est votre seul critère, vous ferez une dépense probablement inutile, pas un investissement. Big is beautiful. La performance ne se mesure pas au nombre de salariés, mais à la qualité des traductions et de la gestion de projet. Dans le secteur de la traduction, les agents sont trois salariés en moyenne. Faites-vous votre propre opinion et voyez ce qui compte pour vous et pour votre organisation. Et si c'était faux Bien sûr, libre à vous de penser que tout ce qui précède est faux. Mais si vous êtes un expert dans votre métier, n'avez-vous jamais constaté que ceux qui ne le connaissent pas ont aussi des idées fausses sur votre domaine